yavaş-yavaş Mənə qulaq as ay qaqaş Sözünə diqqət eləyənə Özünə hörmət eləyənə Paraqromlu salamlar Deyəcəm indi kəlamlar Sözmə ver günəm fikir Vardı biri sublimir Dərindir dəryadır o Bir ayrı dünyadır o Var avara doğrular Biz yesayuz ni ovrular yaşayacaqdır oğrular Ağ qoyubdur doğrular, yaşayacaqdır oğrular Sanka ziber var idi, Tanrı ona yar idi Yaşayıb həyatın təmiz, xətri olurdur əziz Əməli doğru olubdu, elə bir oğru olubdu Hamı tanıyıbdır onu, bu cür çatıbdır sonu 73-cü ildə, həmin yaşadığı eldə Çörək kəsdiyi insan, dostum dedi oğlan Günlərin bir günündə aşkın için qopdu qəzaya Ruhu qalxdı səmaya Ürəkdədir hər zaman Getdi həyatdan zavan Qazanıbdır rəhməti Onu unutmarız qəti Yada sal 95-i Çox dəyərli qardeşi Biz qəfildən itirdik Son mənzilə ötürdük Dağlı cavanşir idi Kəlmələri bir idi Martın 22-sində Elə yasamalın içində Vermədilər amanı Ana tikmə zamanı Dəydi bir neçə güllə Məzarı büründü güllə Eşitmişsiz hər halda O idi ya səmalda olubdu hörməti Qazanıbdır rəhməti Unudulmazdır əlbət Oğru Sabirabad ikməl Deyil çatıbdır sonu Dünya tanıyıb onu Oğruların qardaşı Onların ürək sirdaşı 2006-cı ildə 7-si apreldə Opisdən çıxan zaman Maşına əyləşən zaman Açıldı atəş səsi Dəydi namər külləsi Bu oldu acdan azı getdi başımızın tacı Böyük qardaşı itirdik, nəşin vətənə gətirdik Ölmür ürəyə dağ oldu, bir ömür ürəkdə qaldı Ağbaş Singiz də var, o qoyduğu iz də var Dəyərli insan idi, çox iki doğlan idi Ürəkdədir daimi, o deyilə hikmət kimi Arada bir il fərq edə, elə 2007-də Binadan çıxan zaman Maşına əyləşən zaman düşmən açıbdı atəş Getdi həyatdan qədəş Rəhmət ola qardaşa O da yazılıb yaddaşa Olub dadaş novxanı Yayılıbdır atsanı O da böyük qardaş olub Bizlərə sirdaş olub İl 2016-da Köçüb həyatdan o da Heyf onu tez itirdik Son mənzilə ötürdük Bunu deyirik birbaşa Rəhmət əziz qardaşa Yasamaldan qoca Gənc olub hünərli, bilsin olub dəyərli Gedibdi İstanbula, düşünməzdi belə ola 2013-cü il, deyim bilmən sən bil Avqustun 18-i çox sarsıtdı bizi Saxlamışıq nəzərdə, orada Başak şəhərdə Hansı sana mərkəzə, zəng edib sarıb çölə Atəş açıb qəfildən, ölümü düşmədi dildən Ruhuna rəhmət olsun məkanı cənnət olsun Üç il sonra həmin gecə Yandıq ay Allah necə İstanbul şəhərində Türklərin nəzərində Qardaş olan ölkədə Yaraşmazdı məncədə Vuruldu böyük qardaş O günü olmayaydı kaş Bizim baş tacımız olan Hər tərəfdə ad qoyan Rövşən Dənizin iski, güllələnibdir eski Aprelin 12-sində, Moskva adresində İdman eyləyən zaman, güllələnibdir o an Ürəklərdə yeri olub, çox dəyərli biri olub Gərəyər bir kəs desin, Allah rəhmət eyləsin Dərqəmi atmaq olmaz, onları unutmaq olmaz Yox oxşar bənzəri, ürəkdədir hər biri Sağ qalan Sağ olsun canları Unutmarıq onları